enfin on va visiter les grottes dans la montagne. Et on est arrivé. Wow, impressionnant, c'est Oh, comme il était bien qu'il soit glacé C'est la pièce exposée principale, la famille des mammouths. Tante Piffy, est-ce que je peux aller voir les figures de glace encore une fois hein, C'est étrange, ça ne marche pas. Et celui-ci Le voilà Marchons plus vite pour que Tante Pifi ne s'inquiète pas Chut Vous avez entendu ça Oui, Coco as-tu touché quelque chose euh, Bien sûr que non Juste un levier, euh, par hasard Coco D'accord, d'accord Trois leviers J'ai frôlé trois leviers sans faire exprès oh, oh, oh. Regardez c'est un chaton. Un chaton. Euh, il me semble qu'il faut qu'on court tout de suite. Coco, quand nous nous sauverons, je... Je ne sais pas encore ce que je ferai avec toi. Désolé, Roddy. Je pense que t'auras le temps de réfléchir à ça plus tard. Et maintenant, baisse la tête Coco, qu'est-ce que c'est Il semble que c'était le deuxième levier. Où on va maintenant Je ne sais pas. Viens, par là C'est tout. On ne peut pas courir plus loin encore un peu Regardez Là-bas, il y a des cordes Sautons-y Raccrochez-vous Comme ça, ça sera bien. Rogi Non Je suis ici, je vais bien. Je me trouve sur la surface chaude et laineuse. Coco Nous devons faire quelque chose Mais quoi Regarde, il y a des leviers Rogi Quoi Fais marcher le mammouth pour que le tigre et l'ours aillent sous la chute d'eau C'est compris oh. Mon pauvre Qu'est-ce qui lui arrive Je sais pas, mais il faut l'aider Je ne crois pas que nous pouvons l'aider. Il est fatigué. Quel majestueux et noble animal meurt à cause de moi Et aussi, sa famille lui manque. Il faut le faire revenir chez sa famille. laisse toi mon cher. Il faut que tu sois patient. Vous êtes enfin là. Je vous ai dit de ne pas partir trop loin. Tante Piffy, tout va bien. On se promenait et on s'est un peu perdu. Bon, on y va. Je veux vous montrer quelque chose d'autre. Ne restez pas à la traîne. Au revoir Merci, Rogi. Pourquoi Tu nous as sauvés. T'as risqué ta vie pour nous. C'est normal. Tu sais, je ne pouvais pas faire autrement. Euh, oh, j'ai pris un coup de froid. Tu as pris froid Coco, tu dis trois leviers Alors peut-être quatre, cinq ou six Tante Pifi, nous devons rentrer. Nous avons... Oublié quelque chose. Bien,